سعطا عساو خان يمامي من فسحا يتركني اللي سلامي ሰዎች ይህንን ቪዲዮ ሸር እያደረጋችሁ ግቡ። ለስንፍናዬ ኪዳንሽን አስቦ አክብሮ ስምሽ ፍጥረት ባንቺ ማል ተማስኖ ስምሽ ሰላም Yetuaru Betissoch, Yetuaru Betissoch, Ihin Video Share Other Goods. بسم الله وولد በመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። የተከበሩ መምህራችን ሊቀ ጠበብት ህሩይ እስጢፋኖስ፣ አይንተ እግዚአብሔር፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? እንዴት አስተናበታችሁ? አሚን። አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ጾመ ፍልሰታ ስንጀምር ውዳሴ ማርያም አነባለውና ቅዳሴ ማርያም እና መምህር ሊቀጠበብ ስጢፋኖስ ትርጓሜውን ይተረጉሙታል። ዛሬ እንግዲህ የማክሰኞ ነው ምና ውዳሴ ማርያም ነው የማነበው። እስቲ ሁላችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሸር አድርጉት። መምህር ይሰማል? መጀመሪያ በትለት ያስጀመሩን በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዋል አምላክ በሰላም እንዲያስመሸን ከመከራ ስጋ ከመከራ እንዲሰውረን በቅዱስና በባህርያቶች የሚገልጽልን ከመከራ ስጋ ከመከራ እንዲሰውረን በውኑ በሰላም እንዲያስፈጽመን አባታችን ሆይ ብለን ነው አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንሻለን በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን ተሆነሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ በሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውዳሴ ልጀምር። ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበእ በዕለተ ሰሉስ ኖህ ብሎ ነበረና ሰሉስ አለ የፍጥረት ሁለተኛ የምስጋና ሁለተኛ ቀን ሲል ነው። በዚህም ዕለት እመቤታችን ትመጣለች። አስቀድሞ የብርሃን ድንኳን ይተከላል፣ የብርሃን ድባብ ይዘረጋል፣ የብርሃን ዙፋን ይነጸፋል። ከዚያ ላይ ሆና ሰላም ለከ ኦ ፍቁሬ ወልዴ ትለዋለች። እሱም ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቆማል፣ ወድሰኒ ትለዋለች። ክርክር በዕለተ ሰኞ ተፈጽሟልና ባረክኒ ይላታል። ቱም በረከተ ወልድየ እሷም በረከተ ወልድየ ወአብሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይኅድር በላዕሌከ ትለዋለች። ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ውዳሴ ዘሰሉስ ውዳሴ በሰሉስ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ሰሉስ ቢል አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። እሱ ግን ነገሩን አክሊለ ምክህነ ብሎ ያመጣዋል። አክሊለ ምክህነ የወዳኛው ምክፍ የወዲህኛው ክብር ወቀራሚተ መድኃኒትነ የወዳኛው መድኃኒት የወዲህኛው ክብር ወመሰረተ ንጽህነ ንጽህነ መሰረት የወዲያኛው ንጽህ የወዲህኛው ክብር ኮነ በማርያም ድንግል እንተወለደት ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ ዘኮነ ሰብአ በእንተ መድኃኒትነ ሁሉ እኛን ለማዳን ሰው የሆነ የአብ አካላዊ ቃልን በወለደችልን በድንግል ማርያም ሆነልን ተደረገልን። ድንግል ማርያም ናት። አንድም አክሊለ ምትሕነ በዚህም ዕለት ከነገስታት ዳዊትን ከመሳፍንት ኢያሱን ከደናግል ኤልያስን አስከትላ ትመጣለች። እሱም ባየ ባየው እየመሰለ ያመሰግናታል። አንድም አክሊለ ምትሕነ ዳዊት ምንም ስርወን መንግስት ብትባል የዘውዳችን አስገኝ መሆን አልተቻለህም። ወቀዳሜተ አንድም አክሊለ ምክህነ ወቀዳሜተ መድኃኒትነ እያሱ ምንም መድኃኒት ብትባል የድህነታችን መገኛ የድህነታችን አስገኝ መሆን አልተቻለህም። ወመሰረተ ንጽህን ኤልያስ ምንም ንጹህ ድንግል ብትባል የድንግልናችን ጀማሪ የድንግልናችን አስገኝ መሆን አልተቻለህም። ድንግል ማርያም ናት ሆነ በማርያም ድንግል እንተወለደት ለነዘጋብሔር ቃል ዘኮነ ሰውን ተወደ። ይህ ሁሉ እኛን ለማዳን ሰው የሆነ የአብ አካላዊ ቃልን በወለደችልን በድንግል ማርያም ሆነልን ተደረገልን። አክሊሎሙ ለሰማዕት የሚባል ጌታ ወቀዳሜተ መድኃኒትነ ጥንተ ሕይወቶሙ የሚባል ጌታ ወመሰረተ ንጽሕነ ይጸውር ድደ ወይነብር ጠፈረ አኀዚ ዓለም በእራሁ ሁሉ እሁዝ ውስተ እዴሁ የሚባል ጌታ እምድህረ ኮነ ሰብ አጥዩቀ አምላክ ፍጹም ውእቱ ኮነ ማርያም ድንግል አየ ተወለደ ይሁሉ ድንግል ማርያም ናት። ኮነ በማርያም ድንግል አለ ከድንግል ማርያም ተወለደልን ከትናንት ዛሬ ቢለምዳት ስሟን ማርያም ብሎ ጠራት በእንግዳ ልማድ። ዕለቱን የመጣ እንግዳ በስሙ አይጠሩትም፣ ከዋሉ ካደሩ በኋላ ስሙን ጠይቀው በስሙ ይጠሩታል እንጂ። አንድም ማርያም ማለት ጸጋው ሀብት ማለት ነው። ለጊዜው ለእናት ለአባቷ ጸጋና ሀብት ሆና ትሰጥታለች። ፍጻሜው ግን ለፍጥረቱ ሁሉ ሀብትና ጸጋን ስታሰጥ ትኖራለችና አንድም ማርያም ማለት ተላአኪተ እግዚአብሔር ማለት ነው። ወአምጽኡ ማርየ ዘዲወስ እንዲል አንድም ማርያም ማለት ተፈሲሂ ቤተ ይሁዳ ወተሐሰይ ቤተ እስራኤል ማለት ነው። አንድም ማርያም ማለት ፍጽምት ማለት ነው። ለጊዜው መልክ አቀናን ከደም ግባት አስተባብራ ይዛ ተገኝታለች። ፍጻሜው ግን በንጽሐ ስጋ በንጽሐ ነፍስ ፍጽምት ናትና። አንድም ማርያም ማለት ልዕልት ማለት ነው። ራማ አርያም ማለት ልዑል ማለት እንደሆነ እሷም መትሕተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን ናትና አንድም ማርያም ማለት እመው ሁዳን ማለት ነው። አብርሃም ማለት አበ ውሁዳን ማለት እንደሆነ ይህስ አይደለም ዘበብራይስቲ ይብልዋ ማርያም ይላል ብሎ ማርያም ማለት እመ ብዙሃን ማለት ነው። አብርሃም ማለት አበ ብዙሃን ማለት እንደሆነ አሁን በለም ድህረ ኮነ ሰባት እንድህረ ኮነ ሰባት ዩቀ አምላክ ፍጹም ውእቱ ቢሆን ፍጹም የባህሪ አምላክ ነው። ሀራ ጥቃ ተለውጦ ሰው ሆነ ብለዋልና ይህስ እንደምንድን ነው ይሉ ሀራ ጥቃ ተለውጦ ሰው ሆነ ብለዋልና እንዲህ አለ ወበንተዝ ወለደቱ እንደ ድንግል ይቺ ባህሪ አምላክ ስለሆነ ማህተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ ወለደችው። መንክር ኃይል ወሊዶታ ዘይት ነገር ወሊድ ዘእይት ነገር የማይመረመር የመውለዷ ስራ እጹብ ድንቅ ነው። ወዘእይት ነገር አይመረመርም። ሰአሊ ለነ ቅድስት የማይመረመር ግብር ከወለድሽው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና እርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድሪብን። እስመ በፈቃዱ እስመ በፈቃዱ ፈቃድ ወበስምረተ አቡሁ ወበስምረተ መንፈስ በአባቱም ፈቃድ ወመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ሲል ነው። በመንፈስ ቅዱስም ፈቃድ መጻ ወደሃንን መጣ ሲል ነው። ሰው ሆኖ አድኖናልና ዘእይት ነገር አንድም እስመ በፈቃዱ በሱ ፈቃድ ወበስምረተ አቡ በአባቱ ፈቃድ ወመንፈስ ቅዱስ ወበስምረተ መንፈስ ቅዱስ ሲል ነው። በመንፈስ ቅዱስም ፈቃድ መጻው አድሃነነ እስመ መጻፊል ነው ሰው ሆኖ አድኖናልና። ከዚህም መናፍቃን በዕለተ ፍጥረት አብና መንፈስ ቅዱስ አዳም ስሁት ፍጥረት ነው አይፈጠር ሲሉ ወልድ እኔ ዋስኮኜ እያዘዋለሁ ይፈጠር ብሏል ብለዋል። በበደለም ጊዜ ወመጻ በኩርህ በግድ በዋስነቱ መጣ ብለዋልና የመጣው በሶስቱ ፈቃድ እንደሆነ ለማጠየቅ እስመ በፈቃዱ ወበስምረተ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ መጻ ወአድኀነነ አለ። እነሱስ ምን ያለውን ይዘው ተነስተዋል ቢሉ በእርገተ ኢሳይያስ ናሁ ሰማዕናሁ እንዘ ይእግዞ እሊ ለእግዚእየ ወይብሎ ህልፍ እንተ ሰባቱ አናቅጸ ሰማያት ወረድ ላዕሌሁ ለመልአከ ሞት ካለው አጠገብ ተሃቤው የሚል አለ። ዋስፈነ ማለት ነው። ያንን ይዘው ተነስተዋል። እነዚህንም በሃይማኖት አበው እመቦ ዘይብል ተሃበዮ እምቅድመ ይፍጥር ውጉዘ ለይኩን ብሎ ያነሳቸዋል። <coughs> አቢ ውቱ ስብሐተ ድንግልናኪ ኦ ማርያም ድንግል ፍጽምት በንጽሐ ስጋ በንጽሐ ነፍስ ፍጽምት የሆንሽ እመቤታችን በድንግልና ጸንተሽ ብትገኝ የተሰጠሽ ክብር ፍጹም ነው፣ አብይ ነው። ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌኪ እግዚአብሔር ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ቢሆን ባለሟልነትን አግኝተሻልና። አንቲ ውቱ ሰወሰብ ዘሪ ያዕቆብ ዘይበጽ እስከ ሰማይ ወመላእክተ እግዚአብሔር ያርጉ ይወርዱ ውስቴታ ምስጢር እንጂ ዘይቢ አይጠነቅቅምና ውስቴታ ዘይበጽ ብሎ ውስቴታ አለ። ውስቴታ ለምድር ብል እየተመቼ የወርቅ መሰላል ተተክላ ከምድር እስከ ጠፈር ደርሳ ከለዋ ላይ ዙፋን ተዘርግቶባት በዚያ ላይ የአበባ ምንጣፍ ተነጥፎባት በዚያ ከሷ ላይ ደግሞ ንጉስ ተቀምጦባት መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት አየ። ያዕቆብ ከወንድሙ ከኤሳው ጋር ተጣልቶ ወደ ሶሪያ ሲሄድ ሎዛ ሲደርስ ጊዜው መሸበት። ከጎዳናው ጥቂት እልፍ ብሎ አንዲት ድንጋይ ተንተርሶ ተኛ። ከዚያች ከተንተራሳት ድንጋይ ላይ ይህንን አይቷል። ወዚያው እሱ አፈፍ ብሎ ተነስቶ ዛቲ ይእቲ ሆህታ ለሰማይ ዘየ የታነጽ ቤተ እግዚአብሔር ብሎ ለጊዜ ዘይቱን አፍስቶባት ትንቢቱን ተናግሯል። ለጊዜው ከአርባ ስምንቱ ምኩራባት አንዱ ታንጾባታል። ፍጻሜው ግን ሰዋሰው የእመቤታችን ዙፋን የማህፀኗ ንጉስ የወልደ እግዚአብሔር መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ማየቱ ጌታም ከእመቤታችን አምስት ሺህ አምስት መቶ ዘመን ሲፈጸም ከመቤታችን ከስጋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው በሆነ ጊዜ መላእክት እሱን ለማመስገን እየወጡ እየወረዱ በእመቤታችን አመስግነዋልና አንድም ሰዋቶ አይለወጥም። የእመቤታችን ዙፋን የማህፀኗ ንጉሥ የወልደ እግዚአብሔር መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ማየቱ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማህፀኗ ተወስኖ መላእክት ፈጣሪያቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እያሉ የማመስገናቸው ምሳሌ አንድም ያዕቆብ የጳጳሳት እብን የታቦት ዘይት የጥብአ ሜሮን ተዋሰው የመስቀል መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ማየቱ ቀድሞ ጌታ ከእመቤታችን ሰው ከመሆኑ በፊት መላእክት ሰው የሰዋውን መስዋዕት የጸለየውን ጸሎት ለማሳረግ አይወጡም አይወርዱም ነበረ። ነገር ግን ጌታ ከእመቤታችን ሰው ከሆነ በኋላ ግን መላእክት ሰው የሰዋውን መስዋዕት የጸለዩን ጸሎት ለማሳረግ የሚወጡ የሚወርዱ ሆነዋል። አንድም ያዕቆብ የቀሳውስት እብን የአህዛብ ዘይት የመንፈስ ቅዱስ ሰዋሰው አይለወጥም ይመስላል። መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት ማየቱ የወረዱ አምላክ ሰው ሆነ፣ የአርጉ ሰው አምላክ ሆነ ሲሉ ነው። ሰአሊ ለነ ቅድስት ያዕቆብ በአምሳለ ዘፍኖ ሎዛ በአምሳለ ንጉሥ ታየው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድርብን። አሜን። አንቲዩ ትውእት ዘሬ ሙሴ በነደ እሳት ወይትው እሳት ተከባ ነደ እሳት ሰፍሮባት ከነደ እሳት አጠገብ ከነደ እሳት ጋር ተዋህዳ ጫፎቿ ሳይቃጠሉ ሙሴ ያያት እጽ አንቺ ነሽ። ዘውት ወልደ እግዚአብሔር መጻ ወሃደረ ውስተ ከርስኪ ከሆነ ሳይተረጉም አይሄድም እና ይኸውም ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነ ወልደ ነው። መለኮቱ ያዋየ ስጋኪ ራእይ መለኮቱ ስጋሽን አላቃጠለውም እና አንዲም አላቃጠለውም እኮ ይህስ እንደምንድን ነው ይሉ ሙሴ በኮሬብና በደብረ ሲና መካከል በጎቹን አሰማርቶ ሲያበላ በደብረ ሲና ከነበልባል ነበልባል ከሐመልማል ጋር ተዋህዶ ነበልባሉ ሀመልማሉን ሀመልማሉ ነበልባሉን ሲያጠፋው ነበልባሉ ሀመልማሉን ሲያቃጥለው አይቷል። ወቀርበ ይጠይቁ ይላል። ይህንንስ ቀረብ ብሎ ሊረዱት ይገባል ብሎ በጎቹን ከፈረፈር ከፈረሰ ግንብ እንዲሁ ዘግቶባቸው ሄደ። ለጊዜው የሰው ገንዘቦች ናቸውና ተበታትነው እንዳይጠፉበት ነው። ፍጻሜው ግን ጥበበሻችሁ ጊዜ አንድ ልብ ሆናችሁ ሂዱ ለማለት ለምሳሌ ነው። ይተሰርሃቢሃ ለጥበብ በፍልኤ ልብ አላ ኩን ከመዘይዘር ወይ አር ወይ አጽድ እንዲል አንድም ሙሴ የመናንያን ምሳሌ ነው። ምናኔ በሄዳችሁ ጊዜ ገንዘባችሁን፣ ሀብታችሁን፣ ንብረታችሁን ሸጣችሁ ለነዳያን መጥወታችሁ ሂዱ ለማለት ነው። በሄደም ጊዜ አርባ ክንድ ሲቀረው ሙሴ ሙሴ ሙሴ ፍታ ኮታና አተአኒከ እምእገሪከ እስመዘተከይዳ ምድር ቅድስት ይእቲ ሙሴ የምትሄድባት ደብረ ሲና ክብርት ናትና ጫማህን አውልቅ አለው። ለጊዜው ስርዓት ሲያስተምረው ነው። ፍጻሜው ግን እንኳንስ ከሰማያዊ ንጉስ ዘንድ ከምድራዊ ንጉስም ዘንድ ሲሄዱ ጫማን አውልቆ ልብስን ታጥቆ መሄድ እንዲገባ ለማጠየቅ ነው። አንድም ያ ያየው የስጋዊ ነገር ነውና፣ አንድም ደብረ ሲና የቤተ እግዚአብሔር ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሲሄዱ ጫማን አውልቆ ልብስን ታጥቆ መሄድ እንዲገባ ለማጠየቅ ነው። አንድም ደብረ ሲና የቤተ ጉባኤ ነው። በቤተ ጉባኤ የእግዚአብሔር አንድነቱ ሶስትነቱ ይነገርባታል። የእግዚአብሔር አንድነቱ ሶስትነቱ በሚነገርባት በቤተ ጉባኤ ጫማን አውልቆ ልብስን ታጥቆ በፍርሃት መሄድ እንዲገባ ለማጠየቅ ነው። አንድም ታዘህ የምትሄድባት ምድረ ግብፅ ክብርት ግርምት ናትና የምታስፈራ ሳይነ ፍርሃትህን ከልቡና አረቅ ሲለው ነው። አንድም ከግብጽ ስትመለስ የምትሰራልህ ህግ ክብርት ናትና ጥንቆላህን ተው ሲለው ነው። ካሌ የሚባል ጥንቆላ ተምሮ ነበረና። አንድም ልማደ ዮቶርን ተው ሲለው ነው። ይኸው ምሳሌ ነው። ሀመልማል የእስራኤል ነበልባል የመከራቸው ሀመልማሉ ነበልባሉን እንዳላጠፋው እስራኤልም ግብር ገብተን ወደ እግዚአብሔር አመልክተን መከራውን እናርቀው አላሉም ነበረና ነበልባሉ እንዳላጠፋው እስራኤልንም መከራው ፈጽሞ አላጠፋቸውም ነበረና አንድም ሀመልማል ነበልባል የመለኮት ቅዱስ ቄሮሮስ እንደመሰለው አንድም ሀበልማል የእመቤታችን ነበልባል የጌታ ቅዱስ ኤፍሬም እንደመሰለው ሰአሊ ለነ ቅድስት ይህ በአምሳለ ሀመልማል ወነበልባል ካየው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድሪብን። አሚን። አንቲ ውቱ ገራይት ዘይተዘራ ውስቲታ ዘር አብቁል ምድር ኩሎ ሀመልማለ ዘር ዘይዘራ በበዘሩ ወበበጥጌሁ ወበበአጓሊሁ ባለጊዜ ወበበዘመዱ ይላል። ገበሬ ሳይጠርባት ሳይግርባት ዘር ሳይወድቅባት ለምልማ አብባ አፍርታ የተገኘች ገራሂተ ሰሉስ አንቺ ነሽ። ገራሂተ አላት እመቤታችንን ገራሂት አላት እመቤታችንን እመቤታችንን ገራህ ይላታል። ጌታንም ፍሬ ህይወት ይለዋል። የህይወት ፍሬ ማለት ነው። አንድም ገራሂተ አብርሃም አንቺ ነሽ እግዝእትየ ለአብርሃም ገራሂቱ እንዲህ። በዚች በገራሂተ አብርሃም በውስጧ ሰው ይቀብሩባታል፣ በውጭዋ ዘር ይዘሩባታል። ይህስ እንደምንድን ነው ቢሉ በአተ ከአይበትነት ያላት እልፍኝ ከአዳራሽ ናት። <clears throat> ያቺ ሁለት ግብር እንዳላት እመቤታችንም ሁለቱንም መስተጣራን አስተባብራ ይዛ የመገኘት የመገኘቷ ምሳሌ አንድም ገራሂተ ሙሴ አንቺ ነሽ። ሙሴ ከባለሟልነቱ የተነሳ ጌታን ፊትህን ተገልጸህ ልይህ አለው። እግዚአብሔር መልሶ ወአልቦ ዘይግ ይገልጽየ ወይ ሀዩ አተ ሰዓተ የኔን ፊት አንዲት ሰዓት አንዲት ሰከንድ አይቶ መቆም የሚቻለው የለም አለው። ሙሴ መልሶ እንኪያውስ ባለሟልነቴ በምን ይታወቃል አለው። ጌታም እንዲህ ዚህ ካልከኝ ገበሬ ካልጣረባት ካልጋረባት ዘር ካልወደቀባት ምድር ላይ የበቀለ ስንዴ ሰውተህ መስዋዕት ሰውተህ እቀበል እገለጽልሃለሁ አለው። ሙሴስ የዋህም ሁሉም ወደ ደቂቀ እስራኤል ይለዋል። እሱ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ ግን ከልጅ ልጅ ተወልጄ ከሰማያ ሰማያት ወርጄ እገለጽልሃለሁ ሲለው ነው። እሺ ወጣም ኒክ ፍሬ ህይወት ወርቁ ሄዶ ፍሬ ህይወት አለ እንጂ ፍሬ ህይወት ጌታ ከአንቺ ተወለደ፣ ከአንቺ ተገኘ። አንቺ ውቱ መዝገብ ዘተጻየተ ዮሴፍ ዮሴፍ እየጠፋ የከበረባት ድል በአንቺ ነሽ። አንድም ዕብራዊ ዮሴፍ በወርቁ የተወጃጃ ሳጥን አንቺ ነሽ። ወረከበ በውስቲታ ባህሪ እንቆ ክቡረ እሱም የከበረ እንቁን ያገኘባት ይህስ እንደምንድን ነው ቢሉ እብራዊ ዮሴፍ ከዕለታት አንድ ቀን ከገበያ ሳጥን ገዝቶ እንደተቆለፈ ገዝቶ ወስዶ ከቤቱ ጠፍቶ ወስዶ ከቤቱ ጠፍቶ ቢያይ እንቁ አግኝቶባታል። ይኸው ምሳሌ ነው። መዝገብ ሳጥን የእመቤታችን እንቁ የጌታ ወርቁ የንጽህናዋ የቅድስናዋ ምሳሌ ነው። እሺ ዘውቱ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ የተረጉም አይሄድም እና ይኸውም ሰው የሆነ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወልድ ይትመሰል በእንቆ ባህሪ ስጋሃ በስጋሁ ወብርሃና በመለኮቱ እንዴል ተጸውረ በከርስኪ ወወልደኪ ውስተ ዓለም ገብረ በከርስኪ ወወለድኪዮ ውስተ ዓለም ሲል ነው። በማህፀንሽ ወስነሸዋል፣ በዚህ ዓለምም ወልደሸዋልና። ሰአሊ ለነ ቅድስት ባህሪ ከሚባል ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ትርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳደሪብን። አሜን ተፈስሒ ኦ ወላዲተ እግዚእ ሀሴቶሙ ለመላእክት መላእክት ተራ ደስታቸው የሆነ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ተፈስሒ ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። ትንቢቱ ለመላእክት ተገልጾላቸው መላእክት ለነቢያት ነግረዋቸዋል። ነቢያትም ይወርዳል ይወለዳል ብለው ትንቢት ተናግረዋል። ይህ ተደርጎ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ አይተነው ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ብለን አመስግነ ነው ሲሉ ይህ ተደርጎ በክብር ላይ ክብር በጣዕም ላይ ጣዕም ተጨምሮላቸው ደስ ብሏቸው አመስግነዋል። አንድም ተፈሲህ ኦ ወላዲተ እግዚእ ኃቲቆሙ ለመላእክት የመላእክት ተድላ ደስታቸው የሆንሽ እመቤታችን ተፈሲህ ደስ ይበለሽ ደስታ ይገባሻል። መልአኩ ተፈስሒ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል ብሎ አመስግኖታል። አንድም ተፈስሒ ኦ ወላዲተ እግዚአብሔር ለመላእክ የመላእክት ተድላ ደስታቸው የሚሆን የእግዚአብሔር እናቱ እመቤታችን ተፈስሒ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። ተፈስሒ ኦ ንጽሕት ዜናሆሙ ለነቢያት ተፈስሒ ኦ ንጽሕት ዜናሆሙ ለነቢያት ፊት ከልማደ አንስት የነቢያት ዜና ትንቢታቸው እመቤታችን ተፈስሒ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። ተፈስሒ እስመ ረከብኪ ሞገስ እግዚአብሔር ምስሌኪ እግዚአብሔር ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ቢሆን ባለሟልነትን አግኝተሻልና ተፈስሒ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። ተፈስሒ እስመ ተውከፍኪ ቃሎ ለመልአክ ፍስሐ ኩሎ ዓለም ለሙ ሁሉ ተድላ ደስታ የሚሆን የመልአኩን ቃል እንደ ዘካርያስ ሳትጠራጠሪ እንደ ኒቆዲሞስ ሳትከራከሪ እንዳልከኝ ይሁንልኝ ይደረግልኝ ብለሽ አምነሽ ተቀብለሽዋልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። ተወክስዎ ሰብአፊ ንቆን እንዲል ፍስሐ ሁሉ ዓለምን ለመልአኩ የሰጡ እንደሆነ እመቤታችንን ሶስት ጊዜ ተፈስሂ ተፈስሂ ብሎ ያመስግኗታልና ለጌታ የሰጡ እንደሆነ ወነዋ ተወልደ ፍስሐ ዘይከውን ለክሙ ወለኩሉ አህዛብ ይለዋልና ተፈሲኦ ላልተፈጠሪ ኩሎ አለም ለትንትነ ፍጥረት እንደ ወርቅ አንከብሎ በሰማ ጠቅሎ የፈጠረ አምላክ ቤታችን ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። ሰአሊ ለነ ቅድስት ሁለቱም ስነ ፍጥረት እንደ ወርቅ አንከብሎ እንደ ሸማ ጠቅሎ ከፈጠረ ልጁ ጽንዕት በድንግልና ትርጉት በቅድስና መቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አስነግሩልን። አሜን። ተፈስሒ እስመ ድሎ ተሰመይኪ ኦ ወላዲተ አምላክ። በሚገባ ወላዲተ አምላክን ተብለሻልን። ተፈስሒ ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። በሚገባ አለ በሰውነቱ እንጂ በባህር የመለኮቱ አትወልደውምና አኮ ወልደ ማርያም በመለኮቱ ዘእንበለ ዳእሙ በትስብእቱ እንዲህ ይላል። አንድም እሙነ ሲል ነው። በእውነት እመቤታችን ወላዲተ አምላክን ተብለሻልና ተፈሲሂ ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። እሙነ አለ ርጉም ንስጥሮስ እስ ወኬ ትሰመይ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አማነ ትሰመይ ወላዲተ ሰብ ብሏት ነበረና ድሉ እውነትም ትክክለኛ እውነት የእሱ የኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ እንደሆነች ለማጠየቅ ነው። አንድም ድሉ ተሲል ነው። በሚገባ አምላክን ለመውለድ በቅተሽ ተገኝተሻልና ወላዲት አምላክ ተብለሽ ተፈስሂ ተፈስሂ እየተባልሽ ትመሰገኛለሽ። ወሶበረከ ስጋሃ ቅዱሰ ወነፍሳ ነጽህተ ፈጠረ ሎቱ ህያ ወመቅደሰ በመንፈስ ቅዱስ እንዲል ተፈሲ ኦ መዳኝታ ለሄዋን አንድነቷን መሬታችን ተፈስሂ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። ወድቆ ይነሷል በእጅ ዘግይቶ ይከብሯል በልጅ እንዲሉ በሕያዋን የሁሉንም መናገር ነው። ይህስ እንደምንድን ነው ቢሉ ሰሎሞን የሚባል አንድ ባለ አእምሮ ንጉሥ ነበረ። መፍጠሪ አንስት ሆነ። ከመፍጠሪ አንስትነቱም የተነሳ ከአበው አንድነት ተለየ። ነፃ እንዴት የማይገባ ስራ ሰርቼ ከአበው አንድነት እለያለሁ ብሎ ቀኖና ቢገባ አዳም በበደለ ጊዜ ንጽሕ ጠባእዋ ያላደፈችባት ንጽሕት ደም ነበረች። ከአዳም አካል በሴት አካል ትቀዳለች። ከሴት ስትወርድ በኖህ ከኖህ በአብርሃም ከአብርሃም በይስሐቅ ከይስሐቅ በያዕቆብ ከያዕቆብ በይሁዳ ከይሁዳ ስትወርድ በእሴይ ከእሴይ በዳዊት ከዳዊት በአንተ ከአንተ በሮምአም ትቀዳለች። ከሮምአም የልጅ ልጅ አምላክ ወልደ አምላክ ይወለዳል። እሷን የጸነሰ እሷን የወለደ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ አያገኘው። ብሎ ከዚህ አያይዞ እስከ ዕለተ ምጽአት የሚደረገውን ነገር ገልጾለታል ወይም ነግሮታል። እሷን የጸነሰ እሷን የወለደማ ስንቱ ብሎ በቃል ኪዳኗ ያመነውን በተስፋዋ የተማጸነውን መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ አያገኘውም ብሎ ነግሮታል። አሁን ንጽህ ደም የምትቀዳ ሆኖ አይደለም፣ ጥንቱን ሰው በንጽሐ ጠባይ መፈጠሩን መናገር ነው እንጂ تفسير تطبيق ሃሊበ ለዘሰሲዮ ለኩሎ ፍጥረት ሁለቱም ስነ ፍጥረት በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚነግብ ጌታ የሚነግብ ጌታን ሃሊበ ድንግልናሽን ያጠባሽው ይኸው እንዴት ነው እመቤታችን ተፈስሒ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል አንድም እንታጠውኪዩ ሃሊበ ይላል በየጊዜው ስጋውን ደሙን ለምእመናን የሚሰጥ የሚያበላ የሚጠጣ ጌታን የወለድሽው እመቤታችን ተፈስሒ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። አንድም ሀያ ሁለቱን ስነ ፍጥረት በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግብ ጌታ ጥበ ድንግልናሽን ይዞ ሀሊ በድንግልናሽን ጠብቷልና ተፈስሒ ደስ ይበልሽ ደስታ ይገባሻል። ተፈስሒ ኦ ቅድስት ሞሙ ለኩሎሙ ህያዋን ሙ ህያዋን ኩሎሙ ህያዋን ያዋን እናታቸው ቅድስት ድንግል እመቤታችን ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። እሞሙ ለኩሎሙ ህያዋን አላትን ቤታችንን በማያገቦ ተጠምቀው ስጋውን ደሙን ተቀብለው ከብረው ህያዋን ሆነው የሚኖሩበት ጌታ ከእሷ ከተገኘው የተገኘ ነውና አንድም እኛን በዮሐንስ ለእመቤታችን እመቤታችንን በዮሐንስ ለእኛ ዳርጎልናልና ነያ እምክ ባለ ጊዜ ነያ እምክ ነዋ ወልድኪ ባለ ጊዜ ነዋ ወልድኪ ሲለን ነው። አንድም እኛ የዮሐንስን ስራ ሰርተን ብንገኝ እመቤታችን የአደራ እናታችን ናትና Nan qadu habeki tesali bensiane ስለምኝልን እና ተለምኝልን ዘንድ አይነ ልቡናችንን ወደ አንቺ እንሰቅላለን። ሰአሊ ለነ ቅድስት የቅዱስ ኤፍሬም አለመሆኑ በዚህ ይታወቃል። የሱስ ሆኖ ቢሆን ቅድስት እና ትለምኝልን ዘንድ አይነ ልቦናችንን ወደ አንቺ እንሰቅላለን ብሎ እንዲህ አፍዞ ባልተውም ነበረና ሀያ ሁለቱን ስነ ፍጥረት በዝናም አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ ከሚመግብ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና እርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን፣ አእምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳዪብን አሳድሪብን። አሜን። Oh, dingle, oh, oh, dingle. Dingle. قطع قطع. Oh, oh, قدرت, oh, للتاكسي. አይደለም ኦ ድንግል ብለህ ትቆማለህ። እሺ ኦ ድንግል ድንግል ኦ ቅድስት ኦ ቅድስት ኦ ወላዲተ እግዚእ ኦ ወላዲተ እግዚእ ልቀጥል እመቤታችን እስመ ወለድኪ ለነ መንፈረ መመስከን አምላክ ሀደረ ላዕሌኪ ድንቅ የሚሆን ምስጢረ ተዋህዶ በአንቺ ቢደረግ ንጉስ ክርስቶስን ወልደሽልናልና ቅድስት ለምኝልንና ትለምኝልን ዘንድ አይነ ልቡናችንን ወደ አንቺ እንሰቅላለን። አንድም ኦ ድንግል ድንግል ቅድስት ቅድስት ኦ ወላዲተ እግዚእ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን እስመ ወለድኪ ለነ ንጉሰ ኢሳይያስኒ ሰማዮ መንክረ እንዲል ዘመንክር በአርያሙ የሚባል ጌታ እኛን ለማዳን ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ናርም እንበላል ናርም ምስለይነክ ፈጽሞት እንቁቀ ነጊረ በንተበዩ ለውቱ ገበሬ ሰማያት ሰናያት በብዙሃ መንክር አይ ለውቱ ገበሬ ሰናይት በብዙህ መንክር ራእይ ገባሬ ፍጥረታት ሲል ነው። ሀያ ሁለቱን ስነ ፍጥረት በብዙ ህብረ ቦታ በብዙ ህብረ አምሳል የፈጠረ የእሱ ነገር ጠንቅቆ ፈጽሞ መናገር አይቻለንም እና እናርምን እናድንቅ ሲል ነው። በብዙ ህብረ አምሳል ከነዚህ ሁሉ በብዙ ህብረ አምሳል አለ። ከነዚህም ረጅም፣ አጭር፣ ወፍራም፣ ቀጭን፣ ቀይ፣ ጥቁር አሉና አንድም እበዩ በብዙ መንክር ይላል። በነፋስ በቀላይ በእሳት በፀሐይ ሲመሰልለት የመጣ የእሱን የአንድነቱን የሶስትነቱን ነገር ጠንቅቀን ሰጥመን መናገር አይቻለንም እና ናርምን ከመናገር ዝም እንበል እናድን ነው ሰአሊ ለነ ቅድስት አንድ እበዩ በአብይ መንክር ይላል። በብዙ ህብረትን በብዙ ህብረ አምሳል ሲነገርለት የመጣ የእሱ የስጋዊውን ነገር ጠንቅቆ ፈጽሞ መናገር አይቻለንም እና ናርም ዝም እንበል ይል ነው። ህብረ ትንቢት እሺ ምን አልከው? ሰአሊ ለነ ቅድስት በብዙ ህብረ ትንቢት በብዙ ህብረ አምሳል ሲነገርለት የመጣ የእሱን የአንድነቱን የሶስትነቱን የጌትነቱን ነገር ጠንቅቆ ፈጽሞ መናገር አይቻለንም እና እሺ በብዙ ህብረ ትንቢት በብዙ ህብረ አምሳል ሁሉን ከፈጠረ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን ቃላው ህየው ዘወረደ ውስተ ደብረ ሲና ሲና የወረደ የአብ አካላዊ ቃል ወሀበ ህገ ለሙሴ ለሙሴ አስሩን ቃላት በሁለቱ ጽላት ጽፎ የሰጠ የአብ አካላዊ ቃል ወከደነ ርዕሰ ደብር በግሚ ወጢስ በጽልመት ወንፋስ አሁን ራስ በነፋስ በጉም በጭጋግ በጨለማ በእሳት የሸፈነ የአብ አካላዊ ቃል ወበድምፅ ቃል አቅርንት ይገስጽ ለለይቀውሞ በፍርሃት ፈርተው ፈርተው ከተራራው ስር የቆሙትን ፈጥኖ ፈጥኖ በሚመታ በነጋሪት ድምፅ የገሰጸ የአብ አካላዊ ቃል ወቀርኑ በሊህ እንዲል ሰአሊ ለነ ቅድስት ለምኝልን እና ዘንድ ውእቱኬ ዘወረደ ሀቤት ወደ አንቺ የወረደው የአብ አካላዊ ቃል ያ ነዋ ያነ ይህስ እንደምንድን ነው ይሉ እንደ ስናሩ ንጉስ የስናሩ ንጉስ የበለውን ንጉስ ግብር ሲያስገብር ሶስት መቶ ጸሊማና አገልጋዮች አሉት ግራና ቀኝ አሰልፎ ሰይፍ አስይዞ ልሙዳን አናብስት አሉት ግራና ቀኝ አሳስሮ መከዳ ሰይፉን ተንተርሶ ጠርሙዝ በሎታውን አስተቅሎ አርዕድ አንቀጥቅጥ የሚባል ግምጃ አለ። ያንን ለብሶ ተጠርሮ ይቆየዋል። ትንሽ ራቅ ብሎ ሲደርስም ይሰግድለታል። የታዘዘና ሄዶ ተነስ ብለውሃል ይለዋል። አልፎ ይሰግዳል። በሶስተኛውን ከንጉሱ አጠገብ ሲደርስ ሰግዶ በቀኝ በኩል ዙፋን ተዘርግቶለት ይቀመጣል። እንደዚህ እኮ ነው መታየቱ። አንተ እንደዚህ ከሆነ ብትገዛለኝ፣ እንደዚህ ከሆነ ብታከብረኝ፣ እንደዚህ ሆኜ እኔም አከብረሃለሁ ሲለው ነው። እንደዚህ ከሆነ ባትገዛለኝ፣ እንደዚህ ከሆነ ግን ባታከብረኝ፣ እንደዚህ አርጌ አጠፋሃለሁ ሲለው ነው። ጌታም እስራኤል ከግብፅ ከወጡ በኋላ ሙሴን ሙሴና አሮንን ከርዕሰ ደብር ሊዋውያኑን ከማዕከለ ደብር ህዝቡን ከእግረ ደብር አቁሞ የተራራውን ራስ በነፋስ በጉም በጭጋግ በጨለማ በእሳት ሸፍኖ ፈጥኖ ፈጥኖ በሚመረታ ነጋሪት ድምፅ ገስጿቸዋለ። እናንተ ህጌን ብትጠብቁና ብታከብሩ እንደዚህ አከብራችኋለሁ፣ እጠብቃችኋለሁ። ህጌን ባታከብሩና ባትጠብቁ ግን እንደዚህ አድርጌ አጠፋችኋለሁ ሲል ነው። ይኸው ምሳሌ ነው። ይሜ የግርማ መለኮቱ እሳት የመንቀሄነቱ ነፋስ የፈታሄነቱ ድምፀ ቃለ አቅርንት ምጽአተ ሰብአ ያጠይቃል። ይሁም ሊታወቅ በሃይማኖት አበው እምደብረ ሲና ወፃ እሳት ወጢስ ወእምኔኪ ሰብ አምላክ ወሰብ ብሎ ወስዶታል። አንድም ጊዜ አይለወጥም የእብ የግርማ መለኮቱ፣ እሳት የፈታሂነቱ፣ ነፋስ የመንቅሄነቱ፣ ጨለማ ጌታ ሰው ሲሆን ያለመመርመሩ ምሳሌ ነው። እስመ እንዘ ሰብ መኑሂ ኢይክል ያእምሮ እንዲል ድምፀ ቃለ አቅርንት ምጽአተ ንጉሥን ያጠይቃል። ይህንንም ሊቁ እንደብረ ሲና ኮነ ድንጋጤ ወሃውክ ላዕለ እስራኤል ወእምኔኪስተ ኮነ ወልደ ኮነ ሃውክ ላዕለ ኤርስድር ወላዕለ ሄሮድ ወላዕለ ሰራዊቱ ወላዕለ አይሁድ ወላዕለ ዲያብሎስ ወአጋን እንዲሁ ጸዋጋን ብሎ ወስዶታል። እንዲህ ካደረገ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አሜን። وتركي زورد هبكي أو دبر نبويت ናዝሬት ደብር እመቤታችን ወደ አንቺ የወረደው የአብ አካላዊ ቃል ያ ነዋ ያ ነው። ነባቢት ደብር አላት እመቤታችንን በደብረ ሲና ሙሴና አሮን ተነጋግረዋል እንጂ እሷ አልተነጋገረችምና ከዚያ ስለይ በትህትና መፍቀሬ ሰብ በትህትና መፍቀሬ ሰብ ወደ በትህትና ተሰብአ በትህትና ነባቢት በትህትና ብሎ ይገጥሟል። በትህትና <clears throat> ነባቢት በትህትና አላት እመቤታችንን። ከዕለታት አንድ ቀን መጽሐፈ ኢሳይያስ ስትመለከት ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ከሚል አንቀጽ ደረሰች። ከዚች እስከ ጊዜዋ ጊዜ ደርሼ ወጥቼ ወርጄ ባገለገልኳት አለች እንጂ እኔ በሆንኩኝ አላለችምና ነባቢት በትህትና በትህትና አላት። ተሰባምኔኪ ዘን በለውላጤ ፍጹመ ስጋ ነባቢ ዘከማነ በመንፈሰ ጥበብ መሰረት ነባቤ ነው። ትንቢትን በሚፈጽም ስጋዌን በሚገልጽ በግብረ መንፈስ ቅዱስ እንደኛ የሚናገር ስጋ ነስቶ ሰው ሆነ። አንድም ፍጹም ስጋ ነባቤ ይላል። እንደኛ በሚናገር ስጋ ፍጹም ሰው ሆነ። አምላክ ሀደረ ላሊሃ ኮነ ፍጹመ ቆይ አምላክ አደረለ ሊሃኮነ ፍጹመ ሰባ ከመያድህኑ ወይስ አደረ ያለው ደገመው ፍጹም ሰው ሆነ ከመያድህኑ ወይስ ረ ኃጢአቱ ለአዳም የአዳምን ኃጢአቱን ይቅር ብሎ ያድነው ዘንድ ወንበሩ ውስተ ሰማያት ልዕልናም ያኖረው ዘንድ ወያግቡ ሀብዝቃት መንበሩስ በበየሳህሉ ወምህረቱ ቦታው በቸርነቱ ብዛት አዳምን ወደ ቀደመ ቦታ ወደ ቀደመ ረጉ የሚመልሰው ዘንድ ወደደ። ፍጹም ዘንድ ፍጹም ሰው ሆነ። ምን ነው ይህንማ በሰኞ ውዳሴ ማርያም ተናግሮት አልነበረም ቢሉ በእቤ ሳህሉ ወምህረቱ ለማለት ደገመው። ሰአሊ ለነ ቅድስት ይለን ዘንድ ከወደደ ልጅ ጽኔት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን፣ አእምሮውን ጥበቡን ሁሉ እበያ ለድንግል ይትካሃ ለተነግሮ ድንግል ልዕልናዋ ሊነገር አይቻልም። ምን ነው እየተነበበ እየተተነጎመ ቢሉ ለእሷ እንደሚገባ አድርጎ እስመ እግዚእ ሀረያ መርጧታልና እሱማ ቢመርጣት ምን ይደነቃል ቢሉ እንድትመረጥ ሆና ብትገኝ መፀወሃደር ላሊሃ ዘያድር ውስተ ብርሃን ሀባልቦ ዘይቀርቦ ምን አደረግላታ ትለኝ እንደሆነ በመመርመር ገንዘብ በማድረግ የሚቀርበው በሌለ ብርሃን ባህሪው ተሰውሮ የሚሆን የሚኖር ጌታችን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ፍጹም ሰው ሆነ። ለሊከ ተከተንከ ወለሊከ አንጦላይከ ክዱን ልከ እበይከ ወስውር አንተ እንዲል Mm-hmm. ተጸረ በከርሳ ተሳተ አውራ ዘይትራይ ወዘይታወቅ ከመጽነቷ አስቀድሞ በጸነሰችውም ጊዜ ከጸነሰችውም በኋላ እሱን ከመውለዷ አስቀድሞ በወለደችውም ጊዜ ከወለደችውም በኋላ እንደ ቀድሞ ድንግል ሆና ተገኘች። አንድም በተፈቶ በማይመረመር ማህፀኗ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማህፀኗ በተወሰነ ጊዜ የማይመረመር ጌታ በማህፀኗ ተወስኖ ከወለደች እሷ ድንግል ሆና ተገኘች። ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ እንዲል ወለደቶ ማርያም ዘድንግል ይቺ ይቺ ድንግል ማርያም ማህተመ ድንግልናዋ ሳይለወጥ ወለደችው። ሰአሊ ለነ ቅድስት እንግልና ሳይለወጥ ከወለድሽው ልጅሽ ጽንዕ ትበል እንግልና ፍርብትና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አሜን። ምናችን ሳይብን አሳደሪብን። አሜን። ዘውቱ እብ ዘሬየ ዳንኤል ነቢይ ዘተበትከ እምደብር ንዋህ ዘንበለ እድ ከውጅ ሳይፈነቅለው ከረጅም ተራራ ሲወርድ ዳንኤል ያየው የአብ አካላዊ ቃል ዘውቱ ቃል ዘወፀ እምኀበ ይኸውም ቅድመ ዓለም ከአብ አካል ዘእም አካል ባህሪ ዘእም ባህሪ የተወለደ የአብ አካላዊ ቃል ዳንኤል ያየው ድንጋይ መጽአ ወተሰብእ ድንግል ከዓለም ያለ ዘራ ብእሲ ቅድስት ድንግል ከምትሆን ከእመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነ የአብ አካላዊ ቃል ዳንኤል ያየው ድንጋይ ዋድሃንን አዳነን። እብን ያለውን ቃል እምደብር ያለውን እምድንግል ዘእንበለ እጅ ያለውን ዘእንበለ ዘራ ብእሲ ብሎ አመጣው። ይህስ እንደምንድን ነው ቢሉ ናቡከደነጾር የሚባል ገናና ንጉስ ነበረ። ከገናንነቱም የተነሳ ይህንን ዓለም እንደ ሰም አቅልጦ እንደ ገል ቀጥቅጦ የገዛ ንጉስ ነው። እሱም ከዕለታት አንድ ቀን የወንድ መኮንን እሱ የሚገዛቸው የወንድ መኮንን የሴቱ የዘሩ የወንድ መኳንንቱ ሲወጡ ሲገቡ ሲወድቁ ሲነሱ ሲታጠቁ ሲፈቱ አይቶ እኔ ይህንን ዓለም እንደ ሰም አቅልጬ እንደ ገል ቀጥቅጬ ገዛሁት። ከእኔ ቀጥሎ የሚነግሰው ንጉስ ብርቱ ይሆን ደካማ፣ ባወቅኩ በወደድኩ ነበረ ብሎ ተመኘ። ለመንፈስ ቅዱስም የተመኙትን መግለጽ ልማዱ ነውና በራእይ ተገልጾለታል። ርዕሱ ዘወርቅ፣ አንገቱ፣ ደረቱ የብር፣ ወገቡ የናስ፣ ጭንና ጭኑ የብረት፣ አንድ እግሩ የሸክላ፣ አንድ እግሩ የብረት ምስል ከፊቱ ቆሞ እሱ እሱን እሱ ወደሱ ጣዖቱ ወደሱ እሱ ደግሞ ወደ ጣዖቱ ሲመለከት የሰው እጅ ሳይፈነቅለው ከረጅም ተራራ ድንጋይ ወርዶ ቀጥቅጦት በዓለሙ ሲሞላ ተመልሶ ተራራ ሲያህል ያነፈስ ጠራርጎ ሲያጠፋው አይቷል። ቢነቃ ህልሙ ግሩም ነውና ትርጓሜውን ጠፋበት። ከሚበላው አብልቶ ከሚጠጣው አጠጥቶ የሚያኖራቸው ህልም የሚተረጉሙ የባቢሎን ጥበበኞች ነበሩት። አስጠርቶ ህልም አይቼ ንባቡም ትርጓሙም ጠፍቶብኛልና ተተረጉሙልኝ ብዬን የጠራኋችሁ አላቸው። እነሱም ንጉሥ ፍርድ ልበስ አንተ ከፈርዖን ታንሳለህ እኛስ ከዮሴፍ እንበልጣለን? እሱ ንባቡን ነገረው፣ ተረጎመለት። አንተም ለእኛ ንባቡን ንገረን እንተርጉምልህ አሉት። ቢጠፋብኝ ነው እንጂ ወድጄ ነውን አላቸው። ያም ባይሆን ቀን ስጠን አሉት። ወተፈጥሩ ካልአ ነገረ፣ ሌላ ቀን ሌላ ነገር ፈጥራችሁ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ፣ አልቀበላችሁም። አሁኑ ነገሩ ከልቤ ይወጣል ይወርዳል እና ይህን ጊዜ ትዝ ብሎኝ ሳለ ንገሩኝ አላቸው። ይህስ ከሰው ለተለዩ እንጂ ለእኛ አይቻለንም አሉት። ከሰው ለተለዩ ለስላሴ ለሰለስቱ ደቂቅ ሲያሰኛቸው ነው። የስላሴ ሲሆን የሰለስቱ ደቂቅ ከሰው መለየት እንደምንድን ነው ቢሉ በትህርምት ነዋሪዎች ናቸውና ንጉስ ነህ እንዳሻሆን እንዲሉ እሱ መልሶ ያስ ቢሆን ከሚበላው አብልቼ ከመጠጣው አጠጥቼ የማኖራችሁ ፈረስ አይደላችሁ አልጋልባችሁ፣ በቅሎ አይደላችሁ አላሰግራችሁ፣ ጋሻ አይደላችሁ አልመክታችሁ፣ ጦር አይደላችሁ አልወረወራችሁ ምን ልታደረጉልኝ ነው? ህልም ታልተረጎማችሁልኝ እስካሁን የቀለብኳችሁ ለምንድን ነው ብሎ ተቆጣ። ወወጣ አርዮክ ሰያፊ ይላል። እሱም አርዮክ የሚባል ጋሻ ጃግሬ ነበረ እና ውሰድና ቅጣቸው፣ ግደላቸው ብሎ አዘዘ። እሱም ወደ መካነ መቅታሉ ይዟቸው ሊገላቸው ሲሄድ ቁጥሩ ከጠበብት ባቢሎን ነበረና ያን ጊዜ ዳንኤል አልነበረም። ከሄደበት ሲመለስ ከጎዳና አገኛቸው። ዳንኤልም በይነምን ወፃ እጹብ ትእዛዝ መሀበ ቄስ መሀበ ዛሬ ከቤተ መንግስት እንዲህ ያለ ቁርጥ ትእዛዝ የታዘዘው ምን ስራ ተሰርቶ ነው አለው። ንጉሱ ህልም አይቶ ህልሙም ትርጓሚውን ጠፍቶበት ተርጉምልኝ ብላቸው እነሱ መተርጎም ስላቃታቸው ስለጠፋባቸው ገደላቸው ብሎኝ ልገላቸው ይዣቸው እየሄድኩ ነው አለው። ይህስ በእነሱ ብቻ የሚቀር አይደለም። ተዋቸው ቀን ይስጠኝና እኔ ተረጉምለታለሁ አለው። ያም መልእክተኛ ሄዶ ነገረው። ሶስት ቀን ሰጥቼዋለሁ አለ ንጉሱም። ወዲያው ዳንኤልን ወደ ሰለስቱ ደቂቅ ይልክባቸዋል። ዳር ሲፈታ መካከል ዳር ይሆናልን እንዲሉ ይህ ነገር በእኛ የማይቀር ነውና ሱባኤ ገቡ፣ ቀኖና ያዙ ብሎ እሱም ሰለስቱ ደቂቅም ቀኖና ገቡ። እሱም ወዲያው እለቱን ተገልጾለታል። እለቱን ስለተገለጸለት ግን እለቱን ወጥቶ አልሄደም፣ አልወጣም። ለምን ስለምን ቢሉ ለአብነት ዛሬ ሱባኤ የገባ ሰው ምስጢሩ እለቱን ቢገለጽለት እለቱን ሱባኤውን ሳይጨርስ እለቱን መውጣት እንደማይገባ አንድም በሶስተኛው ቀን ለሁሉም ተገልጾላቸዋል። ሄዶ ንገሩልኝ መጥቻለሁ አለ። ነገሩለት፣ ግባ በሉት አለ። ገባ አንተኑ ብልጣስ ወርዘትክ ላይደኦተ ህልሜ ወትርጓሜቱ ብልጣሶር ማለት አመሃ ማለት ነው። ህልሜን ንባቡን ከነትርጓሜው የሚትነግረኝ አንተ ነህን አለው። ህፃን ነበረና ንቆት ንጉስ ህልምን እንጂ የሚተረጉም እኮ እግዚአብሔር የገለጸለት ነው ብሎ ሃይማኖቱን ይሰብከዋል። ንጉስ ናቡከደነጾር እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን አያምንም ነበረና ዳንኤል ሃይማኖትን እያስተማረው እየሰበከው ነው። እስኪ በል ንገረኝ፣ ተርጉምልኝ አለው። ከዕለታት አንድ ቀን በልተህ ጠጥተህ ከሰገነት ወደ ሰገነት ስትመላለስ የከተማውን ስፋት፣ የሰራዊቱን ብዛት፣ የሴት ወይዘሮ የወንድ መኳንንቱ ሲወጡ ሲገቡ፣ ሲወድቁ ሲነሱ፣ ሲታጠቁ ሲፈቱ አይተህ እኔ ይህንን ዓለም እንደ ሰም አቅልጬ እንደ ገል ቀጥቅጬ ገዛሁት። ከእኔ ቀጥሎ የሚነግሰው ብርቱ ይሆን ደካማ? ባወቅኩ በወደድኩ ነበረ ብለህ ተመኘ። በመንፈስ ቅዱስም የተመኙትን መግለጽ ልማዱ ነውና ርዕሱ ዘወርቅ ዘወርቅ ወገቡ የናስ አንድ እግሩ የብረት አንድ እግሩ የሸክላ ምስል ከፊት ቆሞ አንተ እሱን እሱ አንተን ሲመለከት የሰው እጅ ሳይፈነቅለው ከረጅም ተራራ ላይ ድንጋይ ወርዶ ቀጥቅጦት ዱቄት ሲሆን እንደገና ተመልሶ ተራራ ሲያህል ያንን ነፋስ ጠራርጎ ሲያጠፋው አላየህምን አለው። እሙን ህልሙ ወትርጓሜው ንባቡ እውነት ነው፣ እስኪ ተርጉምልኝ አለው። ርዕሱ ዘወርቅ የተባል ከአንተ ነህ። ወርቅ የገንዘብ ሁሉ የበላይ ነው። አንተም የነገስታት ሁሉ ንጉስ አንተ ነህና አንገቱ ደረቱ የብር የተባለ ዳር ህይወት ነው። የብር ማዕረጉ ከወርቅ ቀጥሎ ነው፣ ከአንተም ቀጥሎ የሚነግሰው እሱ ነውና። ወገቡ የናስ የተባለ ቂሮስ ነው። የናስ ማዕረጉ ከብር ቀጥሎ ነው፣ ከእርሱም ቀጥሎ የሚነግሰው እርሱ ነውና። ጭንና ጭኑ የብረት የተባለ እስክንድር ነው። የብረት ማዕረጉ ከነሐስ ቀጥሎ ነው፣ ከእርሱም ቀጥሎ የሚነግሰው እሱ ነውና። አንድም ብረት ኃያል ጽኑዕ ነው። እሱም ሀያል ጽኑዕ ንጉስ ነውና አንድ እግሩ የሸክላ አንድ እግሩ የብረት ምስል የተባሉ ሁለቱ ሀያላን ልጆቹ ሁለቱ ድቁማን ልጆቹ ናቸው። ልጅህ የለውም ፈላስፋ ነው ብሎ ሁለቱ ሀያላን ባሮቹ ሁለቱ ድቁማን ባሮቹ ናቸው። ሀያላኑ በጥሊሞስና አንጠያኮስ፣ ድቁማኑ ሰልፎስና ደማትሪያኖስ ናቸው። ከፊቱ ቆሞ አንተ እሱ አንተን ሲመለከት ማየትህ እኔ አንተን እመስላለሁ፣ አንተ እኔን ትመስላለህ ሲልህ ነው። የሰው እጅ ሳይፈነቅለው ከረጅም ተራራ ድንጋይ ወርዶ ቀጥቅጦት በአለሙ ሲመላ ተመልሶ ተራራ ሲያህል ያነሳስ ጠራርጎ ሲያጠፋው ማያትህ የአብ አካላዊ ቃል ሰው ሆኖ ይህንን ዓለም ቀጥቅጦ የማጥፋቱ ምሳሌ ደገኛ ነገር ተገልጾልሃል። ነፋስ የስልጣነ እግዚአብሔር ነው ብሎ ተርጉሞለታል። ይህስ አይደለም ብሎ ወመጻ በመዋዕሊሆም ወአምላክ ወልደ አምላክ እንዲል የጌታ ልደቱ በመንግስተ ሮም ነው እንጂ በመንግስተ ጽር አይደለም ብለው በመንግስት ያወርዱታል። እሱ ርዕሱ ዘወርቅ የተባለ በመንግስተ ባቢሎን ነው። አንገቱ የብር የተባለ መንግስተ ሜዶን ነው። ደረቱ የብር የተባለ መንግስተ ፋርስ፣ ወገቡ የናስ የተባለ መንግስተ ጽር ነው። ጭንና ጭኑ የብረት የተባለ አውግስጦስ ቄሳር መንግስተ ሮም የሮም ንጉስ ነው ብሎ ተርጉሞለታለን። እሺ ሰአሊ ለነ ቅድስት ዳንኤል በአምሳለ እብን ካየው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን በልቦናችን ሳይብን አሳድር። ኮንኪ አጽገ ንጹሃ ነው መዳይ ኮንኪ አጽገ ንጹሃ وامين وامين ومدايا امين በውሃ መልማለ ዘር ዘይዘራ በበዘሩ በጥጌሁ ባለ ጊዜ ወበ አክዋሊሁም ወበ ለምልማ አበባ አፍርታ የተገኘች አዝቀሰሉስ አንቺ ነሽ። አንድም አዝቀ አቤሜሌክ አንቺ ነሽ። ለአቤሜሌክ ለኤርምያስ አቤሜሌክ እና ባሮክ የሚባሉ ሁለት ደቀ መዛሙርቶች ነበሩት። ጌታም እስራኤላውያንም ጣዖት እያመለኩት ኃጢአት እየሰሩ ሲያስቸግሩ እግዚአብሔር እስራኤልን ሊያጠፋ ስለፈለገ ለኤርምያስ ነገረው። እነሱም እስራኤል እንደምትጠፋ መምህራቸው ሲናገር እየሰሙ ይታረኤ የነሙትናሃ ለኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌም ጥፋቷን አታሳየን እያሉ ይጸልዩ ነበረ። የኢየሩሳሌም ጥፋቷ በደረሰ ጊዜ መልአኩ መጥቶ ጽዋዌ ደርሷልና ባሮክን አጽመ ነገሥት አስጠብቀው፣ አቤሜልክን ደግሞ ለደው የምንቀባው አጸበለስ ቆርጥ አምጣ ብለህ መሶበ ወርቅ አስይዘህ ስደደው አለው። ባሮክን አጽመ ነገሥትን አስጠብቆታል። አቤሜልክ ለደው የምንቀባው አጸበለስ ቆርጥ አምጣ ብሎ መሶበ ወርቁን አስይዞ ሰደደው። ሄዶ ቆርጦ ሲመለስ ጊዜው ቀትር ነበረና ውአየ ፀሐይ ወይም ፀሐይ ጸናበት። ሙቀት ተሰማው። ወርእየ ዕፀ በፍቅረ ይላል። ጭፍቅ ያለች ጫካ አይቶ ሄዶ ከዚያች አረፈ። ወዲያው እንቅልፍ እንቅልፍ አለው ተኛ። ከዚያ አያይዞ ስልሳ ስድስት ዘመን ተኝቷል። በዚህም ዕለት የኢየሩሳሌም ሰዎች ተማርከው ፋርስ ባቢሎን ወርደዋል። ስልሳ ስድስት ዘመን ተኝቶ ቢነቃ ጊዜው ጊዜ አጋጥሞት ፀሐይቱ ጥቂት እልፍ ብላ አገኛት። እሱም ቢነቃ መምህር ኤርሚያስ ተቆጥቶኝ ይሆናል ቶሎ ልሂድ ብሎ ሲል አገሪቱ ጫካ በቅሎባት አራዊት ሰልጥኖባት የማያስኬደው ሆነ። የማያስኬደው ቢሆን አእምሮ ተነስቶኝ ነው ወይስ እንቅልፍ የባይለቀኝ እያለ ይህን ሲዋጣ ሲያወርድ አሻግሮ ቢያይ አንድ ሰው አየ። ሰው አልነበረም። ኢየሩሳሌም በጠፋች በስልሳ ስድስት ዘመኗ ሰው አይገኝም እና ሄደህ ለኤርምያስ ለአቤሜሌክ ተገለጥለት ብሎት መልአኩን እግዚአብሔር ሰዶለት ነበረ። ከዚያም ማሻግሮ አንተ ሰው የኢየሩሳሌም ጎዳናዋ ቤት ነው አለው። መልአክ መልሶ በሰው አምሳል አንተኑ ነግዳ ለኢየሩሳሌም አንተ ለኢየሩሳሌም እንግዲዋ አንተ ነህን? ኢየሩሳሌም በጠፋች በስልሳ ስድስት ዘመኗ እንዲህ ትለኛለህን? አለው። እነሆ መምህር ኤርሚያስ ይኸው አሁን የላከኝ ለድው የምንቀባው መሶበ ወርቅ ለድው የምንቀባው ዕፀ በለስ ቆርጠህ አምጣ ብሎ መሶበ ወርቅ አስይዞ ሰደደኝ። እኔም ሄጄ ይኸው አሁን ገና ቆርጬ መምጣቴን አለው። ኖ አንተ ሰው ኢየሩሳሌም ከጠፋች 66 ዘመን ሆኗታል። የሚኖሩት ፋርስ ባቢሎን ወርደው ነው። ስለዚህ ትክክል አይደለህም አለው። ከዚያ ወስዶ እና ላሳይህ ብሎ መሶበ ወርቁን ከፍቶ ቢያየው ቅጠሏ ሳይጠወልግ ወተቷ ቅጠሏ ደሟ ሲንጠፈጠፍ አገኘው። ይኸውም ምሳሌ ነው። ከዚያ በኋላ ወስዶ ከወንድሙ አገናኘው። ከወንድሙ ሲያገናኘው አንድ ሰዓት ያህል አንገት ለአንገት ተያይዘው ሲላቀሱ ቆይተዋል፣ ተነፋፍቀው ነበረና ምክንያቱም በስልሳ ስድስት ዘመናቸው ስለተገናኙ በናፍቆት አንገት ለአንገት ተያይዘው ለአንድ ሰዓት ያህል ሲላቀሱ ቆይተዋል። ይኸው ምሳሌ ነው። መሶበ ወርቅ እመቤታችን እመቤታችንን በስልሳ ስድስት ዘመን በስልሳ ስድስት ዘመን ከቤተ አይሁድ ተወልዳ በስልሳ ስድስት ዘመኗ ንጽሐ ጠባይዋን ሳታሳድፍ ይዛ የመገኘቷ ምሳሌ ለትዕይንተ ሃይማኖቱም ወለቅዱሳን አበዊነ አባቶቻችን የጸናች የቀናች ሃይማኖታቸው አንቺ ነሽ። ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ከለማደ አነት አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ድንግል ህትምት አንቺ ነሽ። በውስጥ በአፋ በነፍስ በስጋ ድንግል ነሽ። ድንግል ህትምት ወለድኪ ለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመድኃኒትነ እርሱም እኛን ለማዳን ሰው የሆነ የአብ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስን ሊወለድሽልን አንቺ ነሽ። ሰአል ለነ ቅድስት ለማርያም ሰው ከሆነ ልጅ ጽንዕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን አሳደሪብን። አሜን። አንቺ እሙ ለብርሃን ለብርሃን እናቱ አንቺ ነሽ። ክብርት ወላዲተ እግዚእ ያለውን ክብርት ብርሃን ያለውን እግዚ ብሎ ደገመው። የብርሃን እናቱ አምላክን የወለድሽ አንቺ ነሽ። እንተ ጽርቂ ወለቃ ዘይትራይ እሱን ከመጥነትሽ አስቀድሞ በጸነትሽውም ጊዜ ከጸነትሽውም በኋላ እሱንም ከመውለድሽ አስቀድሞ በወለድሽውም ጊዜ ከወለድሽውም በኋላ የማይመረመር አካላዊ ቃልን የወለድሽው የብርሃን እናቱ አንቺ ነሽ። እንድህረ ወለድኪ ከሆነ በርኪ በድንግልና ከወለድኩ በኋላ ማህተመ ድንግልና ሳይለወጥ እንደ ቀድሞ ድንግል ህትምት ሆነች ተገኘች ድንግልናሽም አልተለወጠም። ወበባረኮት በስብሐት ወበባረኮት ያብዩኪ እመቤታችን መላእክት ያከብሩሻል፣ ያገኑሻል፣ ያመሰግኑሻል። ሰአሊ ለነ ቅድስት የሚባለው ልጅ ቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን ወልጎናችን ሳይብን አሳድሪብን። አሜን። አይ ልሳን ዘይክ ነቢበ ዘይት መገር በንሳኪ ድንቅ ሆኖ የሚነገረውን ነገር መናገር የሚቻለው አንደበት መስማት የሚቻለው ጆሮ እንደምን ያለ ነው እየተነበበ እየተተረጎመ ድሉ ለእሷ እንደሚገባ አድርጎ አንድም ብኪ አንቺ ድንቅ ድንቅ ሆኖ የሚነገረውን ነገር መናገር የሚቻለው አንደበት እንደምን ያለ አንደበት ነው። ልክ ያለውን ይዘው ይተረጉማሉ። ሐዋርያት አንድ ሆነው እመቤታችንን ጌታ ይነግረናል ስንል ሳይነግረን አረገ። ሰማይ ምድር የማይወስኑትን አምላክ እንደምን አደረገሽ ነው የወሰንሽው? እስኪ ንገሪን አሏል። እሷም ይህንንስ እኔም ልናገረው እናንተም ልትሰሙት አይገባችሁም አለቻቸው። መንፈሳዊ ፍቅር እንደዚያ ነውና አንቺስ እንኳንስ መናገር ምድር የማይወስኑትን አምላክ ዘጠኝ ሰማይና ምድር የማይወስኑትን አምላክ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማህፀንሽ ወስነሽዋል፣ ይልቁንም ንገሪን አሏት። እንኪያስ ግድ ከሆነ ከቤተ እግዚአብሔር ወስዳችሁ እጄን እግሬን ይዛችሁ ነው እንጂ በቀረስ አይሆንም፣ ሳስበው ፍርሃት ፍርሃት ይለኛል አለቻቸው። ከቤተ እግዚአብሔር ወስደው እጇን እግሯን ይዘው በይ ንገሪን አሏት። ወመጻ ግሩም መልአክ የማውቀው መልአክ ቀርቶ የማላውቀው መልአክ መጣ። ወገሰሰ አጥፎ ዘየማን ቀኙ ክንፉን ቢባርከው ወኮነ ህብስተ ህይወት የህይወት ህብስት ሆነ። ወገሰሰ አጥፎ ዘጸጋም የግራ ክንፉን ቢባርከው ወኮነ ጽዋአ ህይወት የህይወት ጽዋ ሆነ። ሰትዮ አስቴኒ ጠጥቶ አጠጣኝ፣ በልቶ አበላኝ ብላ ወደ ደገኛው ነገር እገባለሁ ስትል ጊዜው ካፍያ ነበረና መልአኩ የመብረቅ የነጎድጓድ ድምፅ ቢያሰማቸው ደንግጠው ደንግጠው ወደቁ። ወዲያው የቤተ እግዚአብሔር ቅጽር ከሶስት ተከፈለ። እሷ አለበቃቸው ሚስጢር አልበቃችሁም ሲል እነሱንም እሷንም ገስጧቸዋል እነሱን እናንተ ልትመራመሩት የማይገባችሁን ምስጢር እንመራመራለን ብላችሁ ይህንን ዓለም ያለ ጊዜው ልታሳልፉት ነበረ ብሎ እሷንም እህል ሊተልብ ብትባይ እንዲህ ያለውን ምስጢር መግለጽ ይገባል ብሎ እሷንም እነሱንም ገስጧቸዋል። ይህንንም መምህር ኤስድሮስ ግሩም መልአክ የተባለ አብ ነው። ህብስተ ህይወት የተባለም ወልድ እግዚአብሔር ወልድ ነው። ጽዋ ህይወት የተባለም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው ብለው ተርጉሞታል። ሰትዮ አስቴኒ በሪኦ አብላአኒ ማለቱም ቅድመ ዓለም እሱ ያለ አባት ያለ እናት እንደወለደው ድህረ ዓለምም እሷ ያለ ከሷ ያለ እናት መወለዱ መናገር ነው። በል አይሰማም ዳዊት ይቅርታ። ኦ ድንግል ንጽሕት እሙ ለቃላብ በአካላዊ ቃል እናቱ ንጽሕት ድንግል እመቤታችን ኮንኪ መንበሩ ለንጉስ ለዘይጽሩ ኪሩቤል ጠጉሩ ኪሩቤል እሺ፣ ኪሩቤል ለሚሸከሙት ንጉስ ማደሪያውን ሆነ። ምነው እሱን ይጸውር ድደ ወይነብር ጠፈረ አዚ ዓለም በእራፉ ሁሉ እውዝ ውስተ እየሁ ይለው የለምን? ስለምን ለዘይጸውር ወአለው ቢሉ በዘፈቀደ ይገለጽባቸዋል፣ ይቀድሱታል፣ ዙፋኑን ተሸክመው ይታያሉና እንዲህ አለ። ላስተብጻኪ ኦ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን እያማለድሽ የምታሰጪም እመቤታችን እጹብ እጹብ እንልሻለን፣ እናከብርሻለን፣ እናገንሻለን፣ እናመሰግንሻለን። ونذكر سماك بكل, تولد تولد أو رجب سنايت مولدين يسوس كرسوس የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ በጎ ረግ መልክት እመቤታችን ስምሽን ለልጅ ልጅ እንጠራለን እናስጠራለን። በእሱ ርግብነት የእሷን ርግብነት መናገር ነው። የርግብ እናቱ ርግብ እንዲሉ አንድም በደብተራ ኦሪት ቀይሃን ጸሊማን ኮሳኩሳን ርግቦች አሉ፣ ጸአዳ ርግብም አለ። ሌዋዊ አውታረ ደብተራ ኦሪትን ቆርጦ ይጥልብኛል ብሎ ጸአዳውን ወይም ነጩን ርግብ በዘንግ መትሎ ገሎታል። ይኸው ምሳሌ ነው። <clears throat> ርግቦች የነቢያት ካህናት ምሳሌ ናቸው። ጸሊማን አላቸው መከራቸው ጽኑ ነውና፣ ኮሳኩሳን አላቸው በተስፋ ነዋሪዎች ናቸውና ጸዓዳ አላቸው። ጸዓዳ ርግብ የጌታ ምሳሌ አለው። ጸዓዳ አለው። ጸዓዳ በመለኮቱ ይለዋል። ጸዓዳ በመለኮቱ ወቀይህ በትስብእቱ ይለዋልና በዘንግ መጥቶ ይገለዋል አለ። ጌታንም ጌታም አሌ ለክሙ ጸሐፍት ፈሪሳውያን እንደተበሉ አብያተ መበለታት በአንሆ ጸሎትክሙ ብሎ ቢገስጻቸው ቢመክራቸው ጸልተው ተመቅኝተው ገለውታልና አንድም ርግበ ኖህ አንቺነ ሺህ እንደምንድን ነው ይሉ ሀጸማ የአይህ ርግበ ይቺ ርግበ ኖህ ሀጸማ የአይህነት ገማ የአይህ ስትል በአፏ የለመለመ ቅጠል ይዛ ተገኝታለች። እመቤታችንም ሀጸ ማየ ኃጢአት ነትገ ማየ ኃጢአት ስትል ጌታን ጸንሳ ተገኝታለችና አንድም ርግበ ዳዊት ርግበ ሰሎሞን አንቺ ነሽ ርግበ ሰሎሞን ርግበ ዳዊት አላት። እነ ዳዊት እና እነ ሰሎሞን እሷን ሲያመሰግኗት ርግቤ ርግቤ እያሉ ነው እና ሰአሊ ለነ ቅድስት አዳ ርግብ ከሚባለው ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና ቅድስና እመቤታችን ጸጋው ክብሩን እንዳይነሳ ለምትልን አእምሮውን ጥበብን አሳደፈችን። አሜን። ተፈስሂ ኦ ማርያም እም እም ወአመት እናትነት ከግርድና ግርድና ከእናትነት አስተባብረሽ ይዘሽ የተገኘሽ እመቤታችን ተፈስሂ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። አእማተ ዲያብሎስ አግብርተ ዲያብሎስ በተባሉበት ወራት አመተ እግዚአብሔር መባል እጅግ ደስ ያሰኛልና እስመ ለዛፍተ መላእክት መሀልግሽ ያፍሽውን በክንድሽ የታቀፍሽውን መላእክት ያመሰግኑታል። ህፃናት ሲወለዱ እናቶቻቸው በመሀል እጇቸው ይዟቸዋል፣ በክንዳቸው ይታቀፏቸዋል፣ ያበጃጇቸዋል፣ አናት እንዳይወርዳቸው ወይም እንዳይቀጩ ነው። ጌታም ግዕዝ ህፃናትን አላፋለሰምና እንዲህ ይለዋል። ወኪሩቤል ይሰግዱ ሎቶ በፍርሃት የሉም ፈርተው ፈርተው ይሰግዱለታል። ወሱራፌል ዘንበለ ጥራት ሱራፌልን ሲያቋረጡ ይሰግዱለታል። ይሰፍሁ ክንፊሆሙ ሲል ነው። ክንፋቸውን እየዘረጉ ይሰግዱለታል፣ ያመሰግኑታል። ወይብሉ ዝንቱ ውእቱ ንጉሠ ስብሐት መጻ ይስራ ኃጢአተ ዓለም በበየ ነው በቸርነቱ ብዛት የሰውን ሁሉ ኃጢአት ለማስተሰር የሰው የሆነ የክብር ባለቤት ይህ ነው እያሉ ወእምዝ በአመሰሞ ተቆዘ ያንቡ ትርኢቱ ወለእግዚአብሔርን ዘይነብር ዲበ መንበሩ ነዋ ወብሩህ እቅከ ሱራፌል ወኪሩቤል ሱራፌል ወኪሩቤል ይቀውሙ አውዶ ለእለ አህዱ አሐዱ ከነፊሆሙ ሰፍሩ ገጾሙ በክልኤክነ ፊሆሙ ይካድኑ እገርሆሙ በክልኤክነ ፊሆሙ ይሰሩ አንጻረ ህውረ ወይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እንዲል በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይጋርዳሉ አለ። አንተ ግለጽልን እንጂ ፊትህን ማየት ባህሪህን መመርመር አይቻለንም ሲሉ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይጋርዳሉ አለ። አንተ አጽናን እንጂ ከፊትህ ጸንቶ መቆም አይቻለንም ሲሉ አንድ ክንፋቸውን ወዲያ አንድ ክንፋቸውን ወዲህ አድርገው ይታያሉ። ትዕምርተ ፍርሃት ነው። ሴቶች ህፃናት ብትር ሲያነሱባቸው እጃቸውን ይጋርዳሉ። ትዕምርተ ፍርሃት አንድም በሁለት በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይጋርዳሉ አለ። አንተ አጽናን እንጂ ከፊትህ ጸንቶ መቆም አይቻለንም ሲሉ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይጋርዳሉ አለ። ወደ ባህሪሂ መራመድ፣ መረማመድ፣ መሻገር፣ መሸጋገር አይቻለንም ሲሉ አንድ ክንፋቸውን ወዲያ አንድ ክንፋቸውን ወዲህ አድርገው ይታያሉ። ትዕምርተ ተልእኮ ነው። ይህንንም ሊቁ በአርያ ትዕምርተ መስቀል ብሎ ወስዶታል። አንድም ሁለት ክንፋቸውን ወደ ላይ፣ ሁለት ክንፋቸውን ወደ ታይ፣ አንድ ክንፋቸውን ወዲያ፣ አንድ ክንፋቸውን ወዲህ አድርገው ይታያሉ ይታያሉ አለ። ይኸውም ትዕምርተ የመስቀል አምሳያ የመስቀል ምልክት ነው። ወይም ለተልእኮ ሲፋጠኑ መታየታቸው ያስረዳል። ሰአሊ ለነ ቅድስት ሰአሊ በቸርነቱ ብዛት የሰውን ሁሉ ኃጢአት ከሚያስተሰረይ ልጅ ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አእምሮውን ጥበቡን ግን አሳድግብን። አሜን አሜን። ሁለት ጀምረን አስጀምሮ ላስፈጽመን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። የሰማሜን በሰማኑ ሁላችን ያሳድርብን። አሜን። ሆይ ብለን ለምነው። አባታችን ሆይ በል ሚካኤል አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በላችን ይቅር በለን እኛ የበደሉንን ይቅር በለን። አቤቱ ወደ ፈተና አግባን ከክፉ ነን እንጂ መንገድ ሰንፈና ሀይ ከምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ሰላም ሰላም ሰላም በሰብሽ ነሽ በስከሽን ብቅነሽ በሽናፊ ዘርማቶ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ክርስቶስ ወልደሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ ነው። ጸጋን ክርስቶስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ምስጋና ይሁን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ በሚሆን ለአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ቀጥሎ ቅዳሴ ይሆናል ነበር። Ah. ይበል ዲያቆን ውስተ ፀሐይ ነጽሩ ማን ነጸረ እግዚአብሔር አብ ሰማይ ምስራቅ ወምዕራብ በሰሜን ወደቡብ ወውስተ ኩሉ አጽናፍ። በእውነት እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ አራቱን ማዕዘን ተመለከተ። አስተንቴስ ወአፄ ነው በአማ ነጸረ አብ እምሰማየ መስራቅ ወምዕራበ ሰሜነ ወደቡበ ውስተ ኩሉ አጽናፈ አስተንፈሰ ወአጼነወ አስተንፈሰ ወአጽነወ አስተንፈሰ ወአጽነወ ወአጽነወ አመረመረ በአድገ መረብ ግብፅ ተናገረው ወያበቁ አንሆ ይላል። ይህ አድገ መረብ ረሃብ ጽም የተነሳበት እንደሆነ ከተራራ አናት ላይ ወጥቶ አፍንጫውን ከፈር ከደን እያደረገ ከሩቅ ያሸታል። ነፋስም ከሩቅ የሳርና የውሃ ሽታ አምጥቶ ያሸተዋል። እሱም ያንን ተመግቦ ተመልሶ ከቦታው ነው የሚያድረው። ከዛ በወጣበት አያድርም። ይህንንም በአድገ መረብ ግብፅ ተናገረው። እሺ ወይረከበ ዘከማኪ ዘንድ በንጽህና በቅድስና የጸናች አላገኘም ባያገኝ ወሰሙረ መዓዛ ዚያኪ መዓዛ ሃይማኖትሽን መዓዛ ምግባርሽን ወደደ ወደደና ዋፍቀረ ስነኪ ረፍነኪ ስነ ስጋሽን ለልጁ ተዋህዶ መረጠ። ወስኑሰ ለያዕቆብ ዘይቤ ይእቲ ስጋ እንተነሳ መድህን ማርያም እንዲል ወፈነወ ሀቤኪ ወልዶ ዘያፈቅር ያኔ ተከታይ የሌለው አንድ ልጁን ውረድ ተወለድ ተሰቀል ሞት ብሎ ወደ አንቺ ሰደደ። ይበል ዲያቆን ንነጽር ይበል ቅዱስ እግዚአብሔር ጌታ ደም ግባቱን እንመልከት ይበል አንድም አንድነቱን ሶስትነቱን መርመረን እንወቅ ሲል ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ዘሰምረ ኪያኪ አንቺን ለልጁ ተዋህዶ የመረጠ እግዚአብሔር አብ ንጹህ ማኃጢአት ባዕል እምንጌት ኃያል እምአምልኮ ጣዖት እኩት በአፈ መላእክት ወሰብ ነው ይበሉ ወሰብ ነው ወቅዱስ ወቅዱስ ወልድ ዋህድ ዘሃደር ውስተ ከርስኪ نور خام مستقان بما هزانش يتوسنا تقدامي تكتل يلزو جزي أبي هير والدم نزوخ ما هاتيات بائل امن بيت حيال ام دفاع ليو ما عمل قطع اوت اكوت وقافن على اكت وصابناو وقدوس وقدوس براكوليتوس منفس منفس اتك زات زات ناكي الناس يعني الطاش إذا أبهر من فسدهم نزوف ما هتيات بقال من جيت حيال مدكام تيجو ما أملك وتعود እኩት በአፈ መላእክት ወሰብ ነው። ጰራቅሊጦስ ማለት ናዛዚ፣ ፈሳቺ፣ መስተስሒ፣ መስተስሪ ጥንታዊ ህይወት፣ አካላዊ ህይወት ማለት ነው። መንፈሰ ጽድቅ አለ መንፈሰ ሐሰት አለና ከዚያ ሲለይ ነው። ይበል ዲያቆን አውስው አውስው ለተቀበሉ ይበል ይህ ይበል ህዝብ ይበል ህዝብ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባት ፍጹም ሁሉ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እናት እግዚአብሔር እግዚአ ኃይላት ንጹህ ማኃጢአት ባዕለ ምልየት ኃያለም ድካም ርጉእ ማአምልኮ ጣዖት ትኩት በአፈ መላእክት ወሰብ ነው ይበሉ። አንድም እግዚአ ኃያላን ጌትነትህ በአራቱ ማዕዘን ምልኡ ነው ይበሉ። አንድም ሶስት ጊዜ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ አለ የሶስትነት ቃሉ ያለመለጡ የአንድነት ምሳሌ እሺ ቀጥል። ይበል ካህን ኦ ድንግል ምሕረተ ውዳሴ በመኑ ወበአምሳለ መኑ ናስተማስለኪ አምሳለ ናስተማስለኪ ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር እመቤታችን ማን በመሰለበት ማንት በተመሰለበት እንመስልሻለን። ሊቁ ምስጋና ያጣላት እንዲህ አለ እንጂ አንድም የመመርመር የአንክሮ የተዘኝክሮ ምሳሌ የማጣት ነው። ምናም አንቲ ዘምኒኪ ለብሰ አማኑኤል ምናም አንቲ ዘምኒኪ ልብሰ አማኑኤል ስጋ ዘይትነግሩም ዘይትረጉም አንቲ ዘምኒኪ ለብሰ አማኑኤል ልብሰተ ስጋ ምሳሌ አልተስተካከለምና ምሳሌ ይቀራልን ብሎ ሰው ሲሆን የማይመረመር አማኑኤል የስጋ አለባበስን የለበሰብሽ አዲስ የሸማኔ ጉድጓድ አንቺ ነሽ። በዚህ በሸማኔ ጉድጓድ ድርና ማግ ተዋህደውባታል። በእመቤታችንም መለኮት ከተስብእት ተስብእት ከመለኮት ጋር ተዋህደውባታልና አንድም ንጹህ ሲል ነው አርብ ወጥ ልብስ ወጥ ጉድጓድ ወጥ ልብስ ለበስኩ ሲል ነው ሰፍሆ ገብረ ዘምጥንተ ስጋሁ ለአዳም ስፈወገ ዘምጥንትከ ስጋሁ ለአዳም ሰፍሆ ገብረ ዘምጥንተ ስጋሁ ለአዳም ቀኝ ዝሃውንም የአዳምን ጎን አደረገ። ያ የተከረረ እንደሆነ የጌታም ልደቱ እንበለዘር ነውና አንድም ዘሃ አምስት መቶ ነው። ጌታም ሰው የሆነ ከእመቤታችን አራቱን ባህርያት ስጋ አምስተኛ ባህርይ ነፍስን ነስቶ ነውና አንድም በገነት ሰባት ዓመት የኖረ አዳምን ስጋ ነስቶ ተዋሃደ ይጠጣናሉና ይህስ አይደለም ለብሶ ለዛ አበሰ ይላል ብሎ እንደ ሰናፍጭ ቅንጣት እንደ ምጣድ ብልጭልጭታም ቢሉ እሱ ባወቀ ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ተዋሃደ ነጽ ነጽርኬ ሀበሰአሊ ህፃናት ዘእምጥንተ ስጋሁ ነኪራ አሚሃ ተስእለ ስጋሁ ለወልደ እግዚአብሔር ወይ አርፈ አልባቢነ በጥንተ እግዚአብሔር አዚዝ ወክቡር እንዲል ከዚህም በላይ አንድነት ጸና። ከዚህም በኋላ አንድነት ጸና። ምንታዊ የጸጋ ምንታዊ ጠፋ። የቃል ገንዘብ ለስጋ የስጋ ገንዘብም ለቃል ሆነ። እንቲ አሁ ለቃል ሆነ ለስጋ ወእንቲ አሁ ለስጋ ሆነ ለቃል እንዲል ወፍእሙኒ ስጋ ዚያኪ ግራማ ጉንም የአንቺን ስጋ አደረገ። ያ ያልተከረረ እንደሆነ ጥንቱን ሰው ሲጸነስ ከአባት ዘር ከእናት ደም ነስቶ ነውና ከዚያ ሲለይ ወመስቄሁ መስቄሁ ቃል ለሊሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ማጠጫውም መወርወሪያውም መጠቅለያውም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መወርወሪያው ማጠጫው አዋሃጅነቱ ያያል፣ መጠቅለያው ተዋሃጅነቱ በምሁኒ ዘእምላለ ጭለለተ እግዚአብሔር ልዑል ልዑለ ልዑል ዘእምላእሉ ጽላሎተ እግዚአብሔር ልዑል ልዑል ሰሪውም እግዚአብሔር አብን በመልክ የሚመስለው በባህሪ በህልውና የሚተካከለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህስ ወአናኒሁኒ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ያመጣዋል ብሎ በሰሪው የተመሰለውም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወነምሁኒ መንፈስ ቅዱስ ጠሪውም አዋሃጁም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ኦ ዘመንክር ዋጹ ዝንቱ ነገር ነገር በህቱም ድንግልና ተጸንሶ በህቱም ድንግልና መወለድ የአምላክ ሰው መሆን የሰው አምላክ መሆን ረቂቁ ግዙፍ ግዙፉ ረቂቅ ልዑሉ ትሁት ትሁቱ ልዑል መሆን እንደምን ያለ ነው! ይህ ምን ይደንቅ ምን ይጠልቅ ምን ይረቅ! ኦ ወዮ ለዚህ አንክሮ ይገባል። ኦ ማዕዶት ዘባህቢኪ አደው ሀበው ቀደምት እሞት ውስተ ህይወት አበው አሉና ከነዚያ ሲለይ ቀደምት አበው አለ። የቀደሙ አባቶች የተሸጋገሩብሽ ድልድይ አንቺነት። በዚሽ በመሰላል ወይም በድልድይ ከላይ ወደ ታች ይወርዱባታል፣ ከታች ወደ ላይ ይወጡባታል። ከላይ ወደ ታች እንዲወርዱባት ጌታም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ የሆነው በሷ ነውና ከታች ወደ ላይ እንደሚወጡባት ጌታም ወደ ሰማይ አረገ መባሉ በእመቤታችን ስጋ ነውና ማረግ ምድር እስከ ሰማይ ምድር እስከ ሰማይ ከምድር እስከ ሰማይ የደረሰች መሰላል አንቺ ነሽ። አንድም በዚህ በመሰላል የላይ ወደ ታች ይወርድባታል፣ የታችሁ ወደ ላይ ይወጣባታል። እመቤታችንም የቃል ረደት የቃል መውረጃ የስጋ ማድረጊያ ሆናለችና አንድም ጌታ አረገ መባሉ ከሷ በነሳው ስጋ ነውና አርገ ከመያለቡ እርገተ ጻድቃን እንዲል አንድም ቅዱሳን አረጉ መባላቸው በእሷ በነሳው ስጋ ነው እና ታደሰ ቅድሜ ኩሎ ፍጥረት ሰላሜ ፍጥረት ፍጥረቱ ሁሉ አስቀድሞ የነበረ አዳሚ ታደሰብሽ አንቺ ነሽ ከማን ይቀድማል ቢሉ ከልጆቹ አንድም አራት በፍጥረቱ ሁሉ የቀደመ ቀውስጦስ መላእክ የታደሰብሽ አንቺ ነሽ። ይህስ እንደምንድን ነው ቢሉ ቢሉ ብሔረ ገሙድ የምትባል ሀገር ነበረች። በዚያ ህፃናት ስለበደሉ እግዚአብሔር መላእክትን ሂዱና ቆሰፉ ብሎ ሰደዳ ብሏቸው ወረዱ። ለቀውስጦስ መልከ መልካም ድምፀ መልካም ብላቴና ደረሰው ለዝስ ሎ ይህንንስ የፈጠረው ይግደለው ብሎ ትቶታል። ሌሎቹ የታዘዙትን ፈጽመው ሲያርጉ፣ እሱ ግን ትእዛዙን ስላፈረሰ ማረድ ተሳ ነው። አሻግሮ ባይ በደብረ ቀልሞን አምደ ብርሃን ተተክሎ አየ ዛቲ ብሔር ትከውነኒ አራቂተ ኀበ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ሄዶ ከቤተልሔም ወደቀ። በቀትር ሰዓት ዲያቆኑ ለተልእኮ ሲመጣ እንደ እሳት ሲንቦገቦ ሲቃጠል አየው። ዲያቆኑም ሰማያዊኑ ወሚመ ምድራዊ አንተ ሰማያዊ ነህ ወይስ ምድራዊ ብሎ ጠየቀው። እኔስ በግብሬ ምድራዊ ሆኛለሁ፣ ሰማያዊ ነበር። እባክህ ሄደህ ለአባ ሳሙኤል ንገርልኝ አለው። እሱ ያም ዲያቆን ሄዶ ለአባ ሳሙኤል ነገረው። እሱም መጥቶ ሰማያዊውኑ ወይም ምድራዊ አንተ ሰማያዊ ነህ ወይስ ምድራዊ አለው። እኔስ በግብሬ ምድራዊ ሆኛለሁ እንጂ ሰማያዊ ነበር። እባክህ ወደ እመቤታችን አመልክትልኝ፣ ጸልይልኝ አለው። እሱም ማህበሩን ሰብስቦ ስዕለ ማርያም አውጥቶ አራት መቶ እግዚኦታ አርባ ዘጠኝ ላይ ሆና አድርሶ ሲፈጽም በቀኝ እጅህ እመቤታችን ተገልጻ በቀኝ እጅህ ቀኝ ክንፉን በግራ እጅህ ግራ ክንፉን ይዘህ ተንስእ በስሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበስዕለታ ለወላዲቱ ቅድስት ድንግል ብለህ አስነሳው አለችው። እሱም እመቤታችን እንደነገረችው በቀኝ እጁ ቀኝ ክንፉን በግራ እጁ ግራ ክንፉን ይዞ ተንስእ በስሙ ለእግዚእነ ተንስእ በስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ አስነስቶታል። እሱም ተነስቶ ሲያርግ ሀገሪቱን እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ አልለያትም ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶ ቃል ኪዳን ገብቶ ሀገሪቱን ባርኳት አድርጓል እና ኦ ምዕራብ ምድር እስከ ሰማይ አለ። ርኅራሄኪ ማርያም ቀፊተ ህፃን አህደጎ ለመልአክ ብኪ ዘተማህፀነ ትእዛዝ ጥየኪ በአንትጎ እምድኅረ ተስእኖ አሪግ ለጠዊም ሀበይ ዛወጎ ሳሙኤል ሶበጸልየ ደብረ ቀልሞን አሪጎ ኃይለ ተአምር ዘስእልኪ ሰማይ የመዘጎ እንዳለ ደራሲ አንቲ ውቱ ተሰፋ ለአዳም መይሰደድ ድምገነት በጣም የቆየ አንቲ ውቱ ተስፋሁ ለአዳም መይሰደድ ድምገነት ይሄ ማንሻ ነው። ይቆየን። የሰማነውን የሚያሳድርብን አሜን። በሰላም እንዲያስፈጽመን እመቤታችን እርዴት ጠብቀን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ እንዲሰውረን የምናዝንበት ነገር እንዳይመጣብን ሱባኤውን በሰላም እንዲያስፈጽመን አባታችን ሆይ ብለን እንለምነው። አባታችን ሆይ በሉ አንድ ላይ أباتت نور بسمايات متنور سميه قدس من جسد جيوم بلتون يلراش شاستتالي بلاتشين قربنا نعم كمنا عمتورة فتنبع كففورة دي إنك ساتر ጸኒ ነው ብለው በስመ አብ ቃል ህይወት ያሰማልን። ቃል ህይወት ያሰማልን። አሜን ነው የምንበላገን። እሺ ቃል ህይወት ያሰማልን። መንግስተ ሰማያት ያወርስልን። አሜን። በስመ አብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች እንዴት ሆናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አስከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አሰፈታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አምላካችን ስም አሜን። ያላችሁበት አረፍ ውዶች ይህን ቪዲዮ ኮመንት አድርጉልን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ለማዘመር ድንቅ ደርሰናል። ይህንን ቪዲዮ share፣ like እያደረጋችሁ እንዳትረሱት እና ልክ እንደ ዛሬው ነገ እንገናኛለን። ሎሮ ውዳሴ ማርያም ለነገ ሰው ይበለን ወይም ለማታ ሰው ይበለን። ሰዎች እንዳትረሱ share፣ like፣ comment ና link ኡን ሌሎቹ አሳዩልና የአባቴ ቁጥር መሬቱ የቤት ቁጥር አባቴ የጻፈ ነው። መደወል ለምትፈልጉ ሰዎች ጠዋት ወይ ማታ ማታ ማታ Zoom እንገባለን እና private የሆነ Zoom ነው። እዛ ጸሎት፣ ሰይፈ ስላሴ፣ ውዳሴ ማርያም መጀመሪያ፣ ሰይፈ ስላሴ፣ መልክአ ሚካኤል ከዛም መዝሙረ ዳዊት ይነበባል። ወንጌል ዮሐንስ የዮሐንስ ወንጌል ይነበባል ተራ ተራ እና እዛ መገኘት ለምትፈልጉ ሰዎች በይሄ ቁጥር አሁን የተጻፈላችሁ ቁጥር ደውሉልን ወይም ጻፉልን። ለነገ ሰው ይበልን። ስለዚህ ለነገ ሰው ይበልን። ሼር፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር እንደርሱ ላ ሼር እንደርሱ ቻው። እኔም እንደዚያም እንወዳችኋለን። ቻው ቻው ቻው። ወደ